өчүргүчтү алабыз дагы аны чоёлу. бул учурда өчүргүчтүн узундугу узарат ал эми туурасы кыскарат өчүргүч созулууда деформацияга дуушар болду канчалык таасир эткен күч көп болсо ошончолук өчүргүчтүн узундугу узарат эгерде өчүргүчтү кыссак анын узундугу кыскарып туурасы чоңоёт. бул кысылуу деформациясы